p a r e n g s sakanti ko misakswa ani ta video na ide part r 3 block ang pa kakam re ani jobur en hiju ke pri bang e mo yan g a t u na daw so kaha daw nokchini da i na s u n a intro kha ba j u k s o m a i rang man jani na daw chinga non char na mi jok char ba da su i chi n d e ba daw mi rang o khun jok n d e t a chela k o r i bang na m o daw de chinga charin chi n sa hiju ke chi na pa na ta mi ba n g ra h e a ra Thank you. Daw, may bala na nga. Kasnal na tukunan mo. Siju kip man sa na. kilometer bong na. Ye get siju kip na kilometer bong. Kilometer bong doon doon. Yan bisunay sa na nikta. Daw yag ta tsinga. Riyang ya. yan. Pingrang daw tsinga siju kip ko. Napinina riyang nga. Ya. Nazione Rama racconti se cante cante cante se ne metti con mi spalla nazione ambune Juk kepuna sokpa jok do chengenu entry kaing entry na aro yarang ba dongo mo yarang gaduna nama yun jagen mah? Tahu gado naman ulit gado nina. Ika doang na tanang na. Yan ibo pingrang yan ne. Ya kita napang iginok. Nenga chiri kasin na iginok. Hariyang chiba chiga painga. Busung이야 빈탕 맞자. 많이 놓봐 옌 퍼스 게빠 시주 캡코 데모 스강어 그다음에 그 시렁어 실롱치 마스 마이 캡 마이바 캡은 그바랑 코데 나피 늑쪽 리바 얀 시주 캡코 데다 also first time 도박 ya bibara dobak ni andal mah hai 에휴 접하게 안 되는 거 족바대? చప్పల్ది అబ్బచ్చిమా చెప్పిన అదే జుత్త కన్నాను ఇక మనం అందుకు నమ్మ ఎమ్మ జుత్త పైన జుత్త నమ్మ ఓకే దొనగి నో ఏనే అని జుత్త సబ సావుదే ఆగానే తునే నా సోని ఇష్యూకు పరంగా 연스카 같이 가보고 앉죠? 그래야 앉죠? 그렇게나 야 니보 yo mandi ku nukama nukchengi nukma mandi shing pla krish tu donaha donaha daka nukka khasna ya nivra chingsha chingsha daka plenga chi wo chi 여기다 디비안 필리핀랑 뭐 치조간에 해야겠다 연 치조간이 얘랑 디 닭플레 친구야 친구 닭플레냐 아로 매매 닭과 무스랑 농아 니앙 쿠나 뭐 얼핑랑 얼핑랑 얘랑 뭐 동아 니보 뭐. 우 가스나 이거 찍었어 yang dia renek-renek tak nak renek ha tak leh? le aron yang kuna mai tak ba bimang rang dong kugen ye rong kholo kilometer sa de batana ne ye ni rong khol ni chella andak ba bia prang chika sungo ba dong andak le nga kusyong ah andak ba bia prang ku nek na tamat ni mung na do bak mo ko khnet mini bor pina Thank you. Angkat ya untuk bakko. Dia gemuk kan lain atu ini dua bakku niat nah. Ya pernah ya bak. Gemuk kan dua bak lah. Unun aru ya siwa yarang. Ayo gemuk lain atu Gemuk kan atu. Ay lain sumbangnya gemuk kan. Nekat herpina. hari Namin nagtamat gen. Yo, yun do bakrang luwa, singkla. Ya cira, ya cira. Ya de, dongja ba. Dongja hamo. Ya cira, stay bakan Oh. Yang cukup dulu, bayangnya, ah. baik ini. 봐잉아 가이 이 Halo. Basta sakto kita kaya Pinang yan chi ano awna nama do chim awna bon e chim na diba mai kana aw jawa dal de awna di ding adi oh chinga ding adi ding e chim awna de ske chim ade aw jawa diba nga Bazal cha nai ba thuking erang ya bisa langsung orang telinga roda le temat siran halo guys halo Wa kosa kuni chi ting tot bago badongwa, yano gak tap pene, ya iya. 그바동아 야노 각답변에 야야 내라 Yan, hindi kita klang jo. Sika sa kanin. Yeah. Kat sebelah ha. Tapi nga daw ya, kusak ko na do bay nga waterfall. Tunga na, kusak ko mo. Ni munche waterfall ko ni gen. Aro ni iteli ha. Ta suna mo misukat ken. Na suna water fuku mi sukat yan pingo. Sa pingo na be. Singa. Adi nakiya dunas karo mo. Jeona na ibajok ibajok. Nakiya dun gen. Here kita kadonan gen. Oh. Singbune video post ka singna. 이런 가도 바투 긴족. waterfall ko ni. Siga maku kena nga ha. Sama sini. Tapi nang tadi ya cuma baca follow nang sekolah nak cuma nisok nang coba like kan cuma jadi kemana nekatin nak cengok nami deh. Tiba nibo yan. Ini siapa nang nisok Ya. Yan ini cokone ngamo. Ini awal apa nama infon? Awal nama nama ini apa? Oh, ada unok. Ada unok. Ada murah rakoh. Jangan tiba wajib talbata dong kon iya deh. chonna mo hai walai nata dingba water falls ne singa mukron thangchi na min kacha phone udin kas thangjana bedonga Iya iya iya. Ya kita ndak. Daw ya chiri banis kaya bang ah napi ini na nang ade de ba nap sukje ah, kol bang pagda ah ide feel da kama ganchi da ka biap tal pila ma eh, mobile itu ane gimana nak sukje biap tal achim ne ani bo anjing som plamo mancing dok pisu hai dah tapi ni boh yarang badong ah Mật tâm đặc thoại đi mò kumakan kumakan wak matem tak to kajok wak matem wak matem remanak remanak hai din kandi bar maljane remanak susu dak lim kan din ma kaide sitin to tin no Ya. Ah, ikwa apel ah, guna dak kamu. Tidak, tidak. Tidak, tidak. 가 스피드를 몰라라 가야 Jangan cuma. 하 오예를 몰라 가만히 걸으면 이거 이게 낙감이 고와 이거 지보니 고 Pero yung 뭐가 si ting to tinga. 이런 몰라로 Leslie. Pirang daw di chingong kat paing jok. Yam. Ong kat paing hamo. Rupena di mana tinga ukat bapla hamo. Kilometer sarang ta dong gen, ha chanchi ya. Biap suwa. Ndak den singa ka suna di min mo. Do dang i know ju thaga nak nang gen da su ju thok ai ne. Ju thaga chena Ayan. 시가 먹었 nih bu, pinang deh nga si juk hepo ya dong kat bajok daude ri ang play no ko chidi gadui bani yang je mamu takki bani yang je 다시는 같이 같이 좀 더디 쫙 like na haro channel na kadal ong iri bagin chibo asimang subscribe kai dorang bo kita blog ang o ang singgong yan ang ni bal program ri ang yang hot trick pa haro tham go pa video ang ajok man sakan ti bye bye